Ciao, sono Stefano, questa è la nostra rassegna My Life is a Stand-Up Comedy. Abbiamo scelto di proiettare dei contenuti inediti, contenuti originali, quindi lingua inglese, eh, e la fruizione grazie a dei sottotitoli, sottotitoli di un gruppo di autori che ci ha concesso questi eh, contenuti, i comedysubs.org. Il bello di questo progetto è che è una rassegna che si estende dal 5 giugno al 17 luglio con eh, periodicità settimanale e, ed è una rassegna di satira e commedia. Questo permette di affrontare dei temi molto controversi ma temi che ci mettono in discussione, quindi ci piacciono. Il nostro sottotitolo era Per ridere di tutto e di tutti senza pregiudizi. Very worthy cause. But I got asked to do a benefit gig recently for sufferers of obesity. Well... She went, sufferers of obesity. I went, do you mean fat people? Eh, la rassegna è stata eh, organizzata direttamente da noi per quanto riguarda la scelta e abbiamo curato i contenuti. Sostanzialmente il nostro eh, scopo è, era stato eh, in primis quello di eh, dare la possibilità alla gente di accedere a questi contenuti e il secondo poi è stato quello di eh, raffinare la scelta, perché ci siamo dedicati sostanzialmente al mondo degli outsider, in questo eh, ulteriore universo della commedia. Quindi abbiamo scelto artisti uomini, artisti donne, artisti giovani, magari artisti meno giovani, ma che comunque rappresentassero il mondo eh, dell'interpretazione teatrale, della satira. E è stato scelto eh, contenuti di lingua statunitense, abbiamo contenuti di lingua irlandese, abbiamo avuto contenuti britannici, abbiamo avuto contenuti australiani, questo, questo a coprire eh, le realtà del multilinguismo. Stasera in particolare c'è un attore britannico, Ricky Gervais, lui è sostanzialmente il trend union di tutti gli artisti che si sono espressi in queste settimane nel nostro appuntamento settimanale, perché racchiude col suo stile, eh, questo stile eh, caustico ma intelligente, che vuole rappresentare la stand-up comedian internazionale con poi il, la promessa che facciamo di organizzare invece una stand-up commedia qui con eh, attori in carne ed ossa e ovviamente eh, dei, dei, protagonisti del, della nostra città o di chi si presenterà per supportare questo nuovo progetto. Loro no, hanno seguito anche la rassegna eh, My Life's Stand Up Comedy, quindi penso che siano i migliori eh, a poterne parlare. Ho notato, soprattutto del mondo inglese, comunque per quello che riguarda questi stand-up comedy, che l'artista è spesso personaggio, non, è mai, non tende mai a essere persona. Quindi quello che quindi bisogna distinguere, secondo me, è proprio quello, l'incipit per poter capire meglio questo tipo, questo tipo di rassegna. E innanzitutto che capire che quello che dice magari non è quello che veramente pensa, ma è un costrutto. Che questa, attenzione, che questo non vuol dire che è artificiale, quindi mente, quindi usato, ma è semplicemente è un'esagerazione di quello che è la realtà. Eh, fronteggiare direttamente queste tematiche senza filtro eh, vedere come il sarcasmo, la, causticità, l'ironia le possa presentare in modo che quasi riusciamo a ridere di orrori, però per riprendere quegli orrori, per riprendere quelle tematiche, quelle battaglie e poi elaborarle. Quindi questo è stato il mio eh, ideale di presentazione di una rassegna poi da proporre verso il forum. Eh, non copriamoci gli occhi perché certe cose non ci piacciono, esistono, distruggiamole con una risata. progetto del Forum delle Politiche Giovanili è stata un'occasione straordinaria che ha offerto il Comune a Leoncavallo e ai giovani di finalmente poter prendere voce sulla progettazione delle politiche giovanili del Comune. E per cui è stata un'occasione straordinaria. Noi abbiamo costruito l'associazione apposta perché il Comune ha aperto un bando dove potevano concorrere tutti, anche i gruppi informali e noi ci siamo candidati come gruppo informale e che quando siamo stati riconosciuti cioè, <laughs> siamo stati costretti a fare il salto di qualità. Noi siamo all'interno di uno spazio occupato, spazio occupato che ormai è occupato da tanti anni, fa parte di quel processo di tentativo di, di rivendicare questo spazio per la, per la, città, nel senso che ok noi lo, lo occupiamo ma vogliamo essere riconosciuti come come, non come semplicemente gli occupanti, ma come chi, questo, come chi, anima questo, spazio. E abbiamo anche in progetto quello di completare tutto il percorso verso il forum, in particolare con queste due rassegne, una eh, dedicata quindi alla comicità, all'ironia, alla satira, quindi più di intrattenimento, mentre una seconda rassegna che in particolare si occuperà Giovanna è quella dedicata alla documentaristica. Quindi eh, è stata fatta una selezione di documentari dedicati al mondo della, eh, della gioventù, un mondo eh, che ovviamente eh, è inevitabilmente rappresentato tra l'altro da questo spazio, perché i movimenti giovanili eh, qui trovano da sempre sostanzialmente uno spazio dove esprimersi.